हाय गाइस मैं हूँ सलमान और ये है निर्वाण निर्वाण हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए अब हम यहीं पर हैं तो हम लोग तो भाई डर गए करेक्ट करेक्ट तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं सोहेल के बेटे हैं इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा तीन हफ्ते तो हो गए मैंने अपने फादर को तीन हफ्ते से नहीं देखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं हमारे फादर अकेले घर पर है रिमेम्बर द डायलॉग जो डर गया समझो मर गया हाँ? वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए आप ज़्यादा ब्रेव मत बनो क्योंकि इसमें Do you think any point in being brave in this? No, I think it's better for everyone to stay home, um, avoid contact, and I think um, the longer we stay indoors, the faster this ends. जी तो जो डायलॉग था जो डर गया समझो मर गया वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है जो डर गया समझो बच गया और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी thank you moral of the story कि हम done.